arka. Like a hell Hellcat. بس انا بغداد بيتنا والله شنو؟ ها؟ لك شو؟ والله ترايده ايه انا على البوابه لا ناس يمي هذا يمي كيف؟ Thank you. صادب بلا مرة صادب بلا مرة يا ولد واحد يمنا فوق من يسعد يلا خلنا صاعدين صاعد صاعد باطل فوق كنا جماعة قدامنا ترى جماعة قدامنا ضربوا لكم بالبنايه قدام push, push. Şey olacağını. Короче, пафь, мир, пафь. أحسنتم طب طب رموها كر والله في امريكا هذا يوتيوبر واجد شبوات والله شبوات يمك والله يوتيوبر والله صديقي اقول له شبوات يمي تعال تعال شباب يمي شبوات لا هو مو لاعب اللعب بس هو شباب قول له شبوات يمي قول له شبوات يمي تعال واتش اوت وسط تعال تعال تعال بيع بيع بدا تهيب تهيب تهيب يلا يلا تو Я до бункера далеко. ها بالبيت هذا ترى بالبيت مو وين هذا السيارة صديقي بالبيت بالبيت يعني He's speaking, he's speaking. يبقى قنبلة هذا مكمر بالحشيش وشي ذاك على السطح على السطح Well done. Well done. لا سفران على Let's go. طريق المنطقه خلي بيجي عليك ذاك ذاك واحد قدامك قدامك واحد علي ذاك يا جماعه واتش اوت واتش اوت نصيحة عارف Excellent work. أحسنتم. حتى أنا بالعود. بلا ليش بلا ليش تعطي دابت على الوزن. كانت مكمبرة مكمبرة إيه، ترى الولد جاي يصور انطلاق الجماعة مش تنسي طلعت Let's go! راحت صعبة وياه كده مدعوم مدعوم مدعوم مدعوم مدعوم مدعوم مدعوم مدعوم you. Yeah.